12 y 39 minutos, esta sintonía, esta música significan que nos vamos a adentrar en las juntas generales de Álava para conocer a esos procuradores y esas procuradoras que allí están y que legislan aquí en el territorio. Hoy le toca el turno también a una persona que es portavoz de su grupo, pero lo mejor es que se presente él mismo. Buenos días, soy José Damián García, coordinador territorial de Esquera Nicha IU en Álava y además soy portavoz de Irabasi, de la confluencia de Ecuo y de Esquera en las Juntas Generales de Álava. ¿Desde cuándo es juntero o juntera y hasta cuándo va a permanecer? Soy juntero desde 2015, cuando fui elegido, y en principio permanezco hasta el año 2019, que es cuando finaliza la legislatura. ¿De qué se siente más satisfecho, satisfecha de este tiempo en la política? De trabajar codo con codo con colectivos sociales, ecologistas, como puedan ser Sador Ravisírico contra el embalse de Barrón, contra el TAF, contra el fracking, por un nuevo modelo energético, con los sindicatos y comités de las empresas y de la administración pública también. Creo que es muy grato trabajar para la gente y estoy muy contento de ello. ¿Con qué juntero o juntera de la oposición se iría a tomar unas cañas? Pues la verdad es que con, prácticamente con cualquiera, o por lo menos con la mayoría de todos los junteros y junteras creo que siempre es bueno, pues cosas que igual se enquistan, siempre tomando un café o una caña o un vino se pueden limar. ¿Tiene usted algún máster? ¿De qué? No, no tengo ningún máster. Empecé a trabajar muy joven. Cuando deje la política, ¿a qué se va a dedicar? Pues me dedicaré a buscar trabajo. Pues trabajaba como como comercial hasta que entré de portavoz en las juntas generales y finalicé entonces el trabajo con, con la empresa en la que estaba y volveré a buscar trabajo en lo que sea. ¿Cuál es el último libro que ha leído? Normalmente leo sobre, sobre ensayo, porque el tiempo, lo que es más entretenimiento, lo, empleo en series o en cine. Y el último libro es eh, sobre el trabajo garantizado. Es un libro pues, de varios compañeros y compañeras de Izquierda Unida en lo que se pretende es una propuesta de pleno empleo desde la administración pública. ¿Y cuál recomendaría? recomendaría muy sencillito de leer Rebelión de Julio Anguita, en el que se habla sobre qué modelo de Unión Europea o de España federal queremos. ¿Qué canta en la ducha? no suelo cantar, suelo escuchar informativos por la mañana, pero sí que tengo la mala costumbre, si canto, de cambiar las letras. ¿Ha bloqueado a alguien en Twitter? Sí, a alguna persona sí que he bloqueado. ¿Cuál es el emoticono que utiliza en WhatsApp? Suelo utilizar el de risas y bueno, pues igual le transmitir un estado de ánimo, ¿no? Que suelo ser bastante positivo. ¿Cuál es su frase de cabecera? Que la única lucha que se pierde es la que se abandona o la que no se empieza, vaya. ¿Recuerda alguna situación embarazosa? Sí, recordaría alguna, pero creo que no viene <laughs> hoy al caso. ¿Cuál es su mejor recuerdo de la infancia? pues jugar con, los amigos, ¿no? En las eras y demás del pueblo, creo que es un recuerdo que es algo que es poco costoso en lo económico, pero que sin embargo te trae muy buenos momentos. ¿Qué lugar elegiría para perderse? Para perderme mm, por poco tiempo, ¿no? Pues me gusta el monte. O sea, podría salir bien aquí al Gorbea o un sitio que te puedas dar un chapuzón ahora en verano, siempre es grato. ¿Y qué tres elementos u objetos se llevaría a ese lugar? Pues como procuraría no perderme mucho tiempo, creo que con un bocata, bebida y el móvil sería suficiente. ¿A qué hora suena su despertador? A las 7 y cuarto de la mañana. ¿Qué desayuna? Hay días que desayuno pues un poquito más fuerte, zumo y tostada y demás, y luego el café. Otros días que es el café y con, cereales o con galletas y, y a correr. ¿Tiene algún sueño recurrente? No, no suelo, o por lo menos no lo recuerdo. ¿Qué quería ser de mayor? Pues la verdad más que una profesión, siempre tenía afición por la historia o por la geografía, pero tenía claro que, bueno, siempre que, pudiera trabajar en algo que, fuera digno y que fuera justo, pues sería grato y esa ha sido la, la realidad y luego la filosofía de vida. ¿A qué ciudad se mudaría si tuviera que dejar Vitoria y por qué? si tuviera que dejar Vitoria, pues lógicamente a donde estuviera mi futuro laboral, como el de que entiendo de cualquier persona, ¿no? A donde tuviera el trabajo. Y si no, pues eh, siempre estaría la opción de volver a, al pueblo de mis padres, ¿no? A Madridejos, en Toledo. ¿Le gusta tomar fotos o que se las tomen? Pues depende, soy más de tomar fotos, pero bueno, en alguna ocasión, pues sí, siempre viene, viene bien inmortalizar buenos momentos. Cuando sale de poteo, ¿qué pide? Suelo pedir vino tinto. Si es verano igual, pues ya cerveza o cerveza con limón, si hace calor que se apetece más, pero suelo pedir vino tinto. ¿Qué labores hace en el hogar? Pues me toca hacer de todas, porque vivo junto a mi pareja y demás, entonces pues pues de todas. Y para terminar, defínase en tres adjetivos. Aquí cerraría con un refrán o cantar de, de, la tierra, que dice que el hombre para ser hombre ha de tener tres partidas, decir poco y hacer mucho y no alabarse en la vida.